Aquest és un pla de xoc que té voluntat de quedar-se perquè a, la ciutat ja no hi ha una estacionalitat en relació al turisme, és una, és una qüestió que tenim durant tot l'any i per tant hem de tenir els instruments necessaris per, per actuar-hi durant tot l'any, però el resultat que avui us presentem és que amb aquelles mesures innovadores que hem tirat endavant, doncs el que veiem són resultats que ens permeten actuar amb més agilitat, amb més eficàcia, amb més eficiència en la detecció i també en les ordres de cessament. Per poder combatre un problema tan greu que tenim a la ciutat ciutat, com és el dels pisos turístics il·legal, cal tenir diferents tipus d'estratègies. Des de l'administració, amb tots els recursos que, que, que siga possible, com hem fet ara amb, amb l'augment d'inspeccions, però també amb la col·laboració de la, de la ciutadania.